E aí, Viga, cadê tu? Tô com a galega massa aqui. Beleza? É o Zica, é MC Hip, tá vindo beat. É mais um beat, só pra aquela que gosta de causar no baile, hein? MC Zica na voz novinha na vibe de short e o curto e tênis da Nike. informado chamando atenção, jogando o rabetão. O poder dessa menina é coisa de outro mundo. Para toda a favela, mexe com os vagabundos. Nem precisa ostentar e nem ficar de marola. É só tocar, tá vendo o beat que ela dança aqui que se joga. Ela dança, ela aqui que se joga. Ela dança, ela aqui que se joga. Ela dança, ela aqui que se joga. Aqui que se joga, aqui que se joga. Ela dança, ela aqui que se joga. Ela dança, ela aqui que se joga. Ela dança, ela aqui que se joga. Aqui que se joga.

short curto e tênis da Nike Uniformado chamando atenção, jogando o rabetão O poder dessa menina é coisa de outro mundo Para toda a favela, mexe com os vagabundos Nem precisa ostentar e nem ficar de marola É só tocar, da no beat que ela dança aqui que se joga Ela dança, ela que se joga Ela dança, ela que se joga Ela dança, ela que se joga, que se joga, que se joga Ela dança, ela que se joga e nem fica de marola, é só tocar lip que aquela dança que se joga. Ela dança que se joga, ela dança que se joga, ela dança que se joga, que se joga, que se joga. Ela dança, dança, dança, dança que se, que se joga. Ela dança, dança, dança, dança que se, que se joga. Ela dança, dança, dança, dança que se, que se joga. Ela dança, dança, dança, dança que se, joga. Joga, joga, joga. Tá que se joga, ela dança ela que se joga, que se joga, que se joga, ela dança ela que se joga, ela dança ela que se joga, ela